Io e te, il sorriso insieme Io e te, inseparabile mm Voglio cantare, pensando a te Mi hai donato e continuerai sempre Sì, la memoria di te crea felicità in che non ci sono spesso Ma il sorriso per me è lo stesso Come la nostra canzone Che ricanto in tuo onore You can count on me Like one, two, three I'll be there yeah. And I know when I need it I can count on is what friends are supposed to do, oh yeah. Whoa. ad esplorare mm. sullo sfondo lago sempre avventure rare Se quando noi stiamo insieme mi si riscaldano le vene I've been. fosse incredibile una storia facile per te la nostra relazione è incredibile إلي